Bonjour, au courrier aujourd'hui un colis DHL. Il se pourrait bien qu'à l'intérieur se trouve un OnePlus Plus One. Donc, commençons tout de suite. Un paquet DHL en plastique souple, en provenance de Chine. Alors pour être souple, il est souple. Hein. Il y a visiblement deux choses à l'intérieur. J'espère que le contenu est bien protégé Allez, on l'ouvre. Alors à l'intérieur, plusieurs choses. On va commencer par la première boîte qui devrait contenir le chargeur. Alors même si c'est un peu bizarre que le chargeur ne soit pas incorporé dans la boîte du téléphone, sans doute pour des questions de coût, de stockage ou, autre, sachez qu'il est vendu avec le téléphone, hein. c'est pas une option. Sur la boîte des stickers avec euh, les codes barres et autres infos, euh, voilà. A noter que le revêtement de la boîte est super agréable au toucher, du plastique, euh, mais, euh, mais agréable. Ah ouais, non. Bon, enfin, ça reste une boîte. Jolie, certes, mais une boîte. Alors la suite. Euh, j'avais commandé en même temps un film protecteur pour l'écran. Il en existe sur Amazon et autres sites de vente. Mais quitte à commander, je me suis dit qu'il fallait peut-être mieux en prendre un directement chez OnePlus, histoire qu'il n'y ait pas de problème de taille. Comme dirait ma copine Katsumi. Voilà, voilà, voilà. Alors encore une jolie boîte avec ce même revêtement, décidément, très agréable, vraiment. Hein. Et au dos les indications pour euh, poser le film sans problème. Alors la boîte, comme je le redoutais un peu, abîmée sur le côté, légèrement, mais abîmée quand même. Euh, va falloir améliorer le packaging hein, chez OnePlus. Hein. On va commencer par le film protecteur. Le paquet s'ouvre deux. D'un côté, les éléments pour aider à la pose, stickers pour fixer le film petit chiffon pour nettoyer et autocollant pour enlever les poussières. En dessous, il n'y a rien. Et de l'autre côté, le film. Oui, le, pour moins de 5 euros, vous n'aurez qu'un film, donc une chance euh, pour le poser. Alors on continue avec l'adaptateur secteur, et dans la boîte, encore une surprise, l'adaptateur seul, sans câble. Très curieux quand même le conditionnement chez OnePlus. Bon, ouverture de boîte, ah, un truc qui s'échappe. Ah oui, c'est la trappe de remplacement pour la carte SIM. Donc faites attention lorsque vous ouvrirez la vôtre. Visiblement, OnePlus soigne le look de ses boîtes. Une blanche, et à l'intérieur une rouge. Et enfin, le OnePlus One. Un dos très agréable au toucher, de type peau de pêche. Si vous connaissez pas cette sensation, gauche votre supermarché le plus proche et caressez les pêches, c'est le même effet. Le téléphone pèse 162 grammes, ce qui n'est pas grand chose pour un 5,5 pouces. Un film protecteur mat est posé sur le téléphone, et d'ailleurs pendant que j'y suis, je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai indiquée dans la description de cet unboxing, cela vous permettant de poser sans trop de problèmes un film protecteur. Concernant la prise en main, agréable et bien vue, un exemple, les boutons sont placés bien sûr sur les côtés, mais au milieu, ce qui rend leur utilisation très facile. Pour le reste au-dessus, la prise casque et sur le côté gauche, l'emplacement pour la carte SIM avec le bouton on-off. Concernant la finition, rien à dire, vraiment un bel objet. Au cas où, voici quelques specs du téléphone, ce qui d'après moi le range dans le haut de gamme, et ceci malgré son prix, qui lui le rangerait plutôt en moyen de gamme. Pour le câble d'alimentation, d'un côté un micro USB à connecter au téléphone et de l'autre une prise USB mâle à connecter au chargeur, le OnePlus pouvant être évidemment connecté à un autre câble que celui d'origine pour le recharger ou transférer des données, à la seule condition que le câble soit un micro USB. Enfin, dernière chose, il s'agit d'une pièce qui va vous permettre d'extraire le tiroir de la carte SIM, donc à ne pas perdre, surtout si vous souhaitez la changer un jour. Voilà, c'était l'unboxing du OnePlus One version allégée. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin d'être informé des nouvelles vidéos. Ciao ciao les gens Oh là là, j'ai encore oublié de vous dire qu'il y avait d'autres vidéos à voir. Bah oui, faites-vous plaisir. Enjoy dançar assim,